asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kawan-kawan saya masih melanjutkan tadi eksplor pencarian kuyang uh, eh, bantu untuk transfer energi positif dalam bentuk like anda juga transfer bantu energi positif dalam doa-doa baik Anda. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang berkenan subscribe di channel ini. Energi saya sebenarnya sudah lemes tapi saya masih penasaran. Saya harus bisa benar-benar menemukan kuyang itu. kawan-kawan saya lanjut Bismillahirrahmanirrahim tadi pas saya sempat matiin kamera ada yang ada yang dorong saya saya barusan jatuh sejenak gitu kotor semua ini udah berantakan Astagfirullah saya masih penasaran saya harus uber lagi astagfirullah Allah Akbar saya mencoba untuk lebih mendekat lagi ya ke lokasi kampungnya. Kampungnya itu di jalan ini. Dulu jalannya besar, tapi Allah Akbar kan cahaya di sana. Cahaya di sana udah. Astagfirullah. Sosok cahaya di sana. Itu. Jadi itu itu masuk ke situ itu sudah kampung semua. Itu udah kampung. Nah, ke sana itu kampung, kawan-kawan. Sahabat lensa gaib semua. Di sana itu udah kampung setelah setelah ini. Nah, itu kampung itu mati sudah berantakan semua dan angker sekali, sangat-sangat angker. Bahkan nggak ada satupun orang pernah ke sini. Meskipun ini adalah hutan ya, artinya hutan itu mesti ada ada tuannya. Tapi nggak ada yang masuk ke sana. Yang hanya ada itu kelelawar banyak dan kelelawarnya gede-gede. Tidak lazim seperti kelelawar yang biasanya. Karena saking angkernya. Dan terus terang karena saya di sini hanya dua orang yang masuk saya dengan dengan Kang Rois dari BCR sementara ada kawan yang nunggu di lokasi parkiran di sana di sebelah warung makan Astagfirullah ya Allah kawan-kawan bantu transfer energi positif Astagfirullah Astagfirullah bantu like bantu like like anda adalah energi positif yang ada transfer ke saya Bismillahirrahmanirrahim saya baca dulu saudaraku Project Malam Channel terima kasih sudah selalu pantau Barakallah uh, Zeti Razi thank you my hope sudah uh, datang terima kasih juga uh, Mbak Rena Barat Barakallah sudah hadir juga Barakallah dan beli opling ya beli opling yang saat ini sedang bersilah mempersiapkan bantu transfer energi positif dari sana beli opling dari Bali Eh, spiritual Bali katanya siap uh, pantau saya sampai selesai karena saya memang butuh-butuh uh, transferan energi positif dari ada semua saudaraku Sahrul Khan Gasbang iya Kang Insya Allah Bismillah Kang Krisna Bayu Saputra Assalamualaikum Medan hadir lagi thank you saudaraku Medan Kang Yontul 22 lanjut mas iya mas saya lanjut Kang Yuli Aryadi masuk Pak Eko thank you saudaraku Eh, Mas Yuli Riyadi Kang Elang Panji Kang kalau bisa diterangin biar kelihatan iya Kang Elang saya udah niat saya pengen hancurkan sosok itu karena saya sudah benar-benar saya sudah terbawa emosi ya artinya emosi positif saya harus bisa musnahkan karena saya tadi memang sengaja di diajak oleh teman saya untuk mencari sosokku yang ada di sini untuk dimusnahkan Allahu Akbar ya Allah hujan mulai turun nih Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, berikan kesempatan sejenak. Ya khutamu roh, wujud! Kuntilanak, genderuwo, wujud! Kenapa yang saya panggil kuntilanak dan genderuwo? Karena biar kuyang itu, mereka bentrokan energi positif. Ayo, ya Allah, tangguhkan dulu hujannya. Saya mohon tangguhkan dulu hujannya sampai hamba selesai untuk eksplor. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hujan. Barusan hujan. Allah Akbar. Tangguhkan dulu hujannya. Astagfirullah, Alhamdulillah. Reda ya. Reda, reda lagi ya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Allah. Terima kasih. Astagfirullah. Oke saudaraku Kang Aden Randy langsung gas Iya Kang sebentar lagi Kang WL channel 0 WL channel perempuan ya Mbak Mbak WL channel 0000 thank you Mbak WL ini sudah masuk ke larut malam dan udah masuk pagi ya doakan ini energi sudah besar sekali energi sudah besar lagi uh, besar sekali ya sudah datang dari beberapa penjuru ada positif dan minusnya ada positif negatifnya buat host juga buat kuyang ini lagi naik-naiknya energiku yang jam segini tapi insya Allah ini adalah lagi uh, waktunya malaikat turun ya saya minta pada Allah mudah-mudahan para malaikat-malaikatnya menjaga Bismillahirrahmanirrahim saya masih nggak terima saya harus cari saudaraku Dinar ganteng sekarang hadir Kang terima kasih saudaraku Dinar sekarang ya saya mau ambil selendang saya dulu ya kota muruh kawan-kawan sejenak Astagfirullah biasa eksistensi saya kawan-kawan bantu transfer energi positif. Selalu saya minta transfer energi positif karena itu akan memberi kekuatan kepada saya. Sosok itu sudah tidak jauh lagi dari sini. Sudah di seputaran sini. Masya Allah, la khala la quwata illa billah. La la quwata illa billah. Bambu kuning, saya harus mempersiapkan bambu kuning dulu. Tadi bambunya saya tancapkan di sini ya. Astagfirullah. Allah Allah oke oke Bismillah jadi dari situ naik ke atas barusan berarti dia bereksistensi di wilayah sini dia bereksistensi di wilayah situ yang mana tadi kuburannya yang kita sudah dekatin sama Kang Buar waktu itu kawan-kawan bantu like bantu like like transfer energi positif anda ke host saudaraku bantu transfer energi positif ke host saya coba pengen musnahkan sosok yang itu karena itu yang memang sudah benar-benar memakan banyak korban ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ayo wujud Kuntilanak, kedua. Wujud. Kuyang. Tunjukkan eksistensimu. Maujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Lihat, lihat, lihat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kesini, kesini. Naik ke atas, ke atas. Allahu Akbar. Ya Allah. Kawan-kawan bisa lihat, kawan-kawan bisa lihat di sana. Di atas, di atas kelapa, di atas kelapa. Itu, itu. Astagfirullah. Kawan-kawan, itu, itu. Astagfirullah. Di situ, di situ ya. Astagfirullah. Zoom, zoom. Itu, itu, itu, itu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, darah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu. itu. Di pohon-pohon yang gerak-gerak, di pohon-pohon yang gerak-gerak, itu di daun yang gerak-gerak. Allahu Akbar. Allah. Awas, awas. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Kuyang, kuyang. Allah. Astagfirullah. Turun dia. Turun dia. Turun. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa itu? Allahumma salli ala syaitan Muhammad wa ala syaitan Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia turun, dia turun, dia turun. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Masih di sini ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo. Muncul. Sudah musnah satu tadi, tinggal satu, tinggal kuyang. Tadi juga Kang Bocer uh, ngesut pocong merah ya, tapi itu saya abaikan. Itu saya abaikan. Saya tidak buru itu. Saya buru tadi aja ada sebenarnya di sana. Cuman saya abaikan aja. Bukan itu target saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan bantu doa. Kawan-kawan transfer energi positif astagfirullah kawan-kawan bantu transfer energi positif saya harus membakar kuyang itu ya astagfirullah astagfirullahaladzim la hawla sebentar saya mau melakukan ritual kawan-kawan bantu doa saya mau mujahadah Bismillahirrahmanirrahim karena dia sudah ada eksistensinya udah ada di sini dia sudah bereksistensi di sini Astagfirullah Astagfirullahaladzim dia sudah bereksistensi di sini ya saya mau coba cari astagfirullahaladzim ya khatamuruh ya khatamuruh ayo wujud astagfirullah saya pengen penggal ya Allah Akbar Allah Akbar udah turun tadi di sini astagfirullah astagfirullah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman Allahumma Akbar kawan-kawan bisa lihat kawan-kawan bisa lihat depan kawan-kawan bisa lihat Astagfirullah Astagfirullah lihat lihat kawan-kawan bantu like bantu like transfer energi positif serius ini serius ini mau saya penggal kepalanya Allahu Akbar transfer energi positif La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya zoom total ini. Saya zoom total ini kamera. Allahu akbar saya harus musnahkan saya harus bakar sosokku yang ini astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah la wa la quwata illa billah la wa la quwata billah ya Allah astagfirullah astagfirullah astagfirullahaladzim la wa la quwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dia bergerak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad hancurkan bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Dia gerak. Dia gerak. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah. Bismillah. Kawan-kawan, kawan-kawan, bantu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya doa, semuanya doa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu la ilaha illallah. Ah, saya harus ambil jantungnya. Saya harus ambil jantungnya. Oh. استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا الله آه آه آه آه آه آه يا أوه يا آه استغفر الله استغفر الله يا يا آه آه دقيقة آه يا الله أكبر الله أكبر الله يا استغفر الله استغفر الله الله اكبر الله آه. استغفر الله آه. الله الله الله آه آه آه, آه. ah, jantungnya, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, jantungnya, ah, astagfirullah, astagfirullah, ha, ah, jasadnya melayang lagi, jasadnya melayang lagi, jantungnya, astagfirullah, jantungnya kena, astagfirullahaladzim, la Allah wala quwata billah, akbar. Bakar, bakar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya harus bakar, saya harus bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hancur. Ayo. Musnah. Hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah jantungnya sudah musnah itu nyala ya jantungnya nyala ya jantungnya itu sampai nyala kayak gitu Allahu Akbar Allahu Akbar jantung bisa nyala sampai kayak gitu subhanallah ayo Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Allahumma salli ala Muhammad wala hawla wala quwwata illa billah Mas Bot Mas tolong tolong ke sini Mas Allahu Akbar Allah nggak bisa mati tuh Allah. Alhamdulillah. Aduh, kenapa? Udah. Aduh, jangan udah. terlalu barbar, Bro. Bahaya, Bro. Udah, udah musnah. Udah musnah. Pegang kamera. Baunya amis banget, guys. Masya Allah, baunya amis banget. Mas, tenang. Jangan. waspada, waspada. Jasadnya sudah terbang. Terbang. Allah sabar. Baunya nyamis banget, teman-teman. Jantungnya sudah saya bakar. Minggir dulu apa ya, Kang Damar? Ya, Aku mual banget perutnya. Astagfirullah, yang mual buat guys perutnya guys. Enteng rekomendasi tempat edan yakin. Aduh. Allah Akbar. Astagfirullah. Aku mual banget kayak mikir disit, mikir disit, mikir disit. Mau disit aku utangnya mual banget guys. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Mual banget. Amisnya sepol Kang Damar. Masya Allah. Pengen langsung ngasih ngene. Duduk sini aja dulu. Aduh. Astagfirullah. Alhamdulillah tadi teman-teman spiritual datang semua nonton jadi aman astagfirullah astagfirullah mas kamu kamu nggak apa-apa aku perutnya mual banget kang damar masya allah mas baunya ada. baunya amis banget yakin astagfirullah uh, Plasentanya tadi masih ada apa udah di bawah? Hilang? Udah. Udah. Udah. Oke. Nanti dikubur aja. Oke. Kawan-kawan, Astagfirullah. Mas, saya mau pamit ya. Ini darahnya masih ada nih. Iya, pantesan baunya amis banget ya Allah. Nanti saya cuci di sana. Ya Allah. Aku normal banget guys akan perutnya guys, masa Allah. Lemes banget ya? Iya lemes aku. Okay. Astagfirullah ya Allah. Kawan-kawan. Okay. Alhamdulillah saya selalu ditemani ya oleh Mas Rais, saudaraku dari BCR. Terima kasih banyak ya. Mas, aman? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. haula wala Ya. Udah? Aman kan? Aduh, Udah. nangis Kang Tuh, matanya sampai merah banget itu. Astagfirullah pucat ente. Ente ente keserang energi dari beberapa arah. Makanya Udah. Udah aman kan? Udah. Dinginan ya? Iya. Oke. Okay. Kawan-kawan. Aduh, pertemuan saatnya ya Allah. Hah. Saya Damar Asfak Mughal dari Lensa Goib juga mewakili saudaraku Kang Rois dari bot CR Misteri. E, dari awal sampai akhir, apabila banyak salah tingkah laku dan ucapan saya kurang berkenan di hati Anda semua. Saya secara pribadi Damar dan juga mewakili Kang Rais dari bot CR. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dukung dan bantu like serta subscribe channel ini jika Anda berkenan mudah-mudahan esok saya bisa dieksplorasi di tempat yang lebih ekstrim lagi suatu saat saya juga harus pergi jauh mungkin ke Bali dengan Kang Rais untuk melakukan misi dan tugas di sana untuk mencari sosok layak lemes banget aku aku ya mual banget Kang Damar yakin energinya kuat banget Lihat deh asap udah keluar dari mana-mana ini iya bener-bener energinya udah bener-bener <laughs> luar biasa tempat ini asap dari <laughs> kamu badannya udah kayak es <laughs> kang damar iya udah udah anu semua ini ya udah oh. udah ngepul ngepul semua ini badan saya iya. oke kawan-kawan terima kasih banyak barokallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan Tuhan yang esa membalas amal baik anda semua sudah mendukung dan membantu saya eksplor dari awal sampai akhir itu adalah bentuk terima kasih terbanyak bagi saya mohon maaf apabila ada salah kata dari semuanya buat moderator ke semua terima kasih banyak dan juga dari tim bot CR yang sangat luar biasa terima kasih banyak sekali terutama Kang Rais terima kasih banyak udah ya oke ya <laughs> kita saya sambil melipir apa Kang Damar ya, ini aja ya. energinya juga kayaknya ngena okay. banget oke okay. Astagfirullahaladzim. Bila taufiq walidaya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe, <laughs> bantu subscribe kawan-kawan. Terima kasih. Jadi perjalanan jauh kan ya, pulang. Iya. Oke. Okay. Ini kita akan memakan waktu lama untuk perjalanan. Untuk perjalanan pulang. Astagfirullahaladzim.